Только что сделал свиную рульку. С виноградное вино внутри. Долго томленное в рукаве в духовке. Я старый повар и не знаю слов любви к мясу, но это нежнейший, сочнейший шикарный деликатес. Ну и превосходная закуска под некоторые напитки. Обязательно сделайте. Как? Смотрим.